kuan, anong lingkur, ay kanang kuan sa bata. Wala, ma'am. Nang lingkuran, isa to. Wala, ma'am. Wala. copyright 369 and compromise 368 to yung sa your natin kung ibabot on the way. At it is exciting to see kung ano progress sa ginagawa pag-convert sa laro ng Bakuga at Amayo, pag-play na Big Mass Row All Your Lives at ngayon ay ginawa silang lulat. watching only Coach Tom, alam niya kung meron siyang kikita ng talent and doon sa mga past games na nagpapasa at pabalo ay pinakita naman nila na kaya nila maglaro sa labas dahil napakataas ng kanilang score na para kanila basketball. Ayun naman din. Tatatagian mo? Sa LCD? Ay. See